ඇයි අපේ අක්කට මෙහෙම කළේ? කවුරු කතා කරන්නේ? මං අහන්නේ ඇයි ඔයා අපේ අක්කට මෙහෙම කළේ? ඔය කවුද අක්කා කියන්නේ? ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්. මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නෑ. මගේ අහිංසක අක්කා? අක්කාගේ නම කියනවද? සසිකලා. පිස්සුද? ඔව් අපිට පිස්සු. අපේ ගෙදරට හැමදාම